සැමට කලින් සත්‍යය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ. මම රවිෂ්කා ගම්ලත් ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. IMF එකගතා පිළිබඳ ගිවිසුම වැඩි චන්දයෙන් සම්මතයි. පක්ෂව එකසේ විස්සයි විපක්ෂව විසි පහයි. සමගි ජනබලවේගේ නිදහස් පක්ෂය සහ TNන්නේ චන්දය දීමෙන් වලකී. ජාතික ජනබලවේගේ ඩලස් කණ්ඩායම සහ විමල් කණ්ඩායම විරුද්ධ වෙයි. දෙසැම්බර් එන අලු ටැක්ස් ගැන කියන චරිත. ප්‍රොපටි ටැක්ස් ගිෆ්ටන් ඉන්හෙරිටන් ටැක්ස් මේ දෙකම එන්න නියමිතයි මේ අවුරුදු දෙසැම්බරට ඉස්සල්ලා. කොන්ද ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී වාද විවාද. තැල්ල බඳින්නත් බෙල්ලක් තියෙන්න ඕන. ඒ හින්දා බෙල්ල බේරගෙන රට ආරක්ෂා කරන්න හදන අලි සබ්‍රී. දිනන්නේ රනිල්ගේ මනෝලෝකයේද පොළොවේ යථාර්ථයද අනුර ප්‍රශ්න කරයි. රාසමානික්ක මහින්දානන්ද සමගත් රෝහණ ඩයිනා සමගත් පැටලෙයි. නැවේ වන්දි වෙනුවට අල්ලස් ලබා ගැනීම ගැන කියන්න සජව මන්ත්‍රීවරු අල්ලස් කොමිසමට. ඩොලර් මිලියන සියයක් බව කිවූ මැනික් පකුරේ වටිනාකම ඩොලර් දස දහස් දෙසීයක් වූ හැටි. හරිත ආර්ථිකයකට ජනපතිගෙන් නව පරිසර පනතක්. ඇමිලිපිටිය රෝහල ජලි අර්බුදයක බිලිඳුන් අනතුරේ. හෙද සේවයට දොරගුළු වැහිලාද වැැහුවාද. IMF එකඟතා පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. එහිදී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 120ක් හිමි වුණා. විපක්ෂව හිමි වුණේ ඡන්ද 25ක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 95කින් IMF එකඟතා සම්මත වුණා. සමගී ජනබලවේගය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ඡන්දය ලබා දීමෙන් වැළකී සිටියා. ජාතික ජනබලවේගය නිදහස් ජාතික සභාව සහ උත්තර ලංකා සභාගය මීට විරුද්ධව ඡන්දය ලබා දුන්නා. IMF එකගතා පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 6:35ට පමණ ආරම්භ වුණා. එහිදී IMF එකකතා සඳහා පක්ෂව ඡන්ද එකසේ විස්සක් හිමි වූ අතර විරුද්ධව හිමි වුණේ ඡන්ද විසි පහක් පමණයි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද අනූපහකින් මෙය සම්මත වුණා. ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමගි ජනබලවේගය සහ ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානය ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටියා. යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 120යි විරුද්ධව 25යි. ඒ අනුව යෝජනාව සම්මතයි. අද උදෑසන සිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පක්ෂව සහ විපක්ෂව IMF ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක අපි එකඟතාවයක් ගත්තා. තමන් ඉල්ලන පළාත් පාලන ආයතනයෙන් ළඟම ස්ථානකට తాවකාලික පත් කළා. එයාට නැවත රාජ්‍ය සේවයට යන්න. මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න එක්කෙනා කොහොමද තමන්ගේ කොට්ටාසයෙන් පිටට යන්න කියලා කියන්නේ? ඒකයි මං අහන්නේ. එහෙම ලොකු ගැටලුවක් එන්න විදියක් නැහැ. ඒක ආවොත් ඒකත් විසඳලා දෙනවා. විවිධ රාජ්‍ය සේවක පැතිකඩ වලින් අපිට එනවා බරපතල චෝදනාවක්. තවමත් ඒගොල්ලන්ට වැටුප් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයට ඉන්නත් ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මට කතා කරා තාම පඩි ලැබුණේ නැහැ. නෑ කෙලෙ ඔබතුමාලා කියල මැතිවරණ කොමිසමට ඔය කරුණට ඉදිරිපත් කළා ඒගොල්ලෝ නිර්දේශයක් එවොත් එතනම තියන්න කියලා අපි එහෙම කරන්න ඔබතුමා කොහොමද කියන්නේ අපිට ගිහිලා මැතිවරණ කොමිසමට කතා කළා නිර්දේශ කරන්න එන්න එතකොට ඔබතුමාලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා කොන්ද පණ නැති කතා කියන්න එන්න එපා අහිමි වුණු වැටුප් ටික ලබා දෙන්න නිකන් කොන්ද පණ නැති කතා කියන්න එන්න කුරමතුමා කොන්ද පණ නැති කාගෙද කියලා හිටන් පේනවා ඇති මට හොඳ කොන්දකුත් තියෙනවා කොන්ද පණ තියෙනවා විපක්ෂ නායකතුමා මගේ කොන්ද ගැන හොයන්න එන්න එපා කාරුවත් මගේ කොන්ද ගැන හොයන්න ඕන තරම් අය ඉන්නවා එක රැයින් ප්‍රාතිහාර මැවෙන්නේ නෑ. ආර්ථික පණගැන්වීමට කාල පරිච්ඡේදයක් අවශ්‍යයි. Honorable Ranil Wickremesinghe has placed it before the House. It's a national decision for all the members to take. I hope all the members will support it. IMF එක හරියට වෛද්‍යවරයෙක් වගේ. ඔවුන් අපිට කියනවා මේ ෆිසියෝതെරපි එක කරන්න, මේ ඩයට් එක ෆලෝ කරන්න, මේ බෙහෙත් ටික බොන්න, මේ එක්සර්සයිස් ටික කරන්න කියලා. ඒ හින්දා ඊට වඩා හොඳ විකල්පයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න. පිඟාන් හොදන්න ඕනේ, පිඟාන් කැඩෙන්න පිහන් හෝදන්න නැතුව කැබිනට් එකේ තියෙන එක බලාගෙන කතා කරොත් පුළුවන්. අලවි මූලාන මහත්තයා කියනවා තැල්ල බඳින්නත් බෙල්ල ඕන කියලා. එහෙනම් අපි බෙල්ල බේරගෙන රට ආරක්ෂා කරගත්තොත් තමයි ඔබට ඔබේ දේශපාලනය කරන්නත් පුළුවන්. නෑ අපි කරබාගෙන හිටිය නෑ මහත්තයෝ අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපේ රට මේ අර්බුදේ ප්‍රධාන හේතුවක් මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය අපේ රටේ සුනාමියාව ආධාර ගලාගෙන ආවා හැබැයි සුනාමි ඉවරනකොට සුනාමි හොරෙක් බිහි වුණා යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද මික්පහාරක ගනුදෙනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ආවේ ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා 2015 පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා මහ බැංකුවට ගෙවුවා ගරු සභාපතිතුමා කොවිඩ් වසංගතය ආවා කොවිඩ් ඉවර කොට රට හැදේ කිව්වා හැබැයි ඒකෙන් එළියට ආවේ ඇන්ටිජන් ගනුදෙනු ඒකෙන් එළියට ආවේ හොටල් නිරෝධායන කරන ගහන දේ ඒකෙන් එළියට ආවේ වැක්සින් ගේනකොට කරපු හොරකම් ඊළඟ එක්ස්පල් පර්ල් නව් නෞකාව අපිට බිලියන 6මාරක් හතක් ගන්න පුළුවන් තැන විශේෂයෙන් කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මනෝලෝකයක ජීවත් වෙනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ පුද්ගලිකංශ වැටුප ලබන්නගේ ගොවියගේ ධීවරයාගේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිත කතාව තියෙන අතිශය අමහිර ජීවිත කතාවක් ගැටුම තියෙන ඔතන ඒ නිසා අපි බලමු ඉදිරියේදී ජයග්‍රහණය කරන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ මනෝලෝකයේද පොළවේ යථාර්ථයේද ඒ නිසා කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි මේකට විරුද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවා බැංකු පද්ධතියේ මේ ණය කපහැරීම පිළිබඳ ඔවුන්ගේ බැංකු අවධානය මුහුණ දෙනවා ඔවුන්නේ අවධානම කතා කරනකොට ඔව් බැංකුවලට තර්ජනය කරලා කියනවා එහෙනම් මේ ආර්ථිකේ බාර ගන්න බැංකුව ඉන්නේ මේ ආර්ථික බාරගන්න නෙවෙයි. මේ යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහුගේ තිබෙන මේ උම්මතුව මේකට විරුද්ධ වීම සඳහා අපි පාදක කරගන්නවා. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම් පත්ත සම්බන්ධව විශාල වශයෙන් ජනමතයක් ගොඩනැගමින් තිබෙනවා මේ ජනතාව මර්ධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන පනතක්ය මේ IMF කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරනකොට ජනතාව විරුද්ධ වෙන බීමේදී මේක අපි යොදාගන්න මේ ඉඩකඩ තියෙනවායි කියලා. අපි කිසිදු ආකාරයක ජනතාවට පීඩනයක් ඇති කරනු ලබන පනතක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මේ රටේ දේශපාලඥයින් යනු කන්න ඕනෙ වුණාම කබරගොයා තලගොයා කරගන්න ජාතියක්. ඊට කදිම උදාහරණය IMF. අදටත් එක IMF ගැන දින තුනක් විවාද කළා. IMF කිය ඉතිහාසය සැලකීමේදී භයානකම නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ මෙවරද? මේ IMF යන්නේ දාහත්වනි වතාවට එක් එක් අවස්ථාවල IMF කොන්දේසි ගැන තම තමන් විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නකොටයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්නකොටයි දක්වලා තියෙන්නේ දක්වන්නෙම ප්‍රතිචාර දෙකක්. එදා බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමති ලෙස IMF ගිය අවස්ථාවේ ඒ ගිවිසුම අඩුම ගානේ ඩ්‍රාෆ් එක හෝ ඉල්ලලා සිටි ප්‍රධාන පුද්ගලයා වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. අද තමන්ට බලය තියෙනකොට හැසිරීම මේ බොහෝ අයගේ තත්ත්වය ඊට වෙනස්. අපේ රටේ මෙතෙක් මෙතෙක් IMF එක හා ඇතිකරගත් එකඟතා ගිවසුම් සැලකීමේදී මෙවර කොන්දේසි අතිශය භයානක බව තමයි බොහෝ විද්වතුන්ගේ මතය. ඒ නිසයි අද මේ දක්වා තුන්දින විවාදයක් පවා පැවැත්වුණේ. නමුත් මේ තුන්දින සම්පූර්ණ විවාදය පුරාම එකින් එක මේ කොන්දේසි එකඟතා මොනවද කියලා කතා කළේ කියෙන් කී දෙනාද. මෙවර මේ IMF ගිවසුමේ සඳහන් ප්‍රධාන පරමාර්ථ ගණන හයක්. පළවෙනි එක තමයි මූල්‍ය ආයතන සහ සහ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණයේ ඇතුළත් කරගත්තා වූ ආදායම් වර්ධනය මත. පදනම් මූල්ලේ ඒකාග්‍රතාවයක් ගොඩනගාගන්ට ඕන කියන එක. දෙක තමයි රාජ්‍ය ණය ගැඹුරු ලෙසින් ප්‍රතිව්‍යහගත කරන්නට ඕන කියන එක. තුන්ගනි කාරණාව තමයි විනිමය අනුපාතය නම්්‍යශීලී වූ මිල ස්ථායි කරණයක්. උපාය මාර්ග ඒ සඳහා අනුගමනය කිරීම. හතරවෙනි එක තමයි මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායිතාව ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕනේ. පස්වෙනි කාරණාව තමයි දූෂණය අවම කිරීම සඳහා වූ ප්‍රතිසංස්කරණ. හිතන තරම් ලේසි වැඩක් නෙවෙයි නේද? හයවෙනි එක තමයි ආර්ථික වර්ධනය දියුණු කිරීමට මේ ගිවිසුමේ සඳහන් මූලික පරමාර්ථ 6. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිර්දේශ පිළිබඳව නෙවෙයි. නියෝග පිළිබඳව. හෙට දවසේ මේ නියෝග එකින් එක ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබෙනවා. ආං එවිට පැනනගින ජන විරෝධය පාලනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි බොහෝ වෙලාවට ඔය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත වැනි නවනීති අවශ්‍ය වන්නේ කියන එක තමයි බොහෝ විද්වතුන්ගේ මතය. දැන් අද චන්දය දෙන අය හෙට බොහෝ වෙලාවට අපහෝ විරුද්ධවෙන්ට පුළුවන්. අද විරුද්ධ වෙන අය හෙට බොහෝ වෙලාවට අපහු මේකට පක්ෂව කතා කරන්නට පුළුවන්. මේ අපට ඇත්තේ බැඳලා ගැහුවත් ගහලා බැන්දත් එක එකම ප්‍රතිඵලය දෙන පාර්ලිමේන්තුවක් බව තේරුම් ගැනීමට ඇති හොඳම උදාහරණය මේ IMF සුරංගනාවියයි ඔවු IMF රාක්ෂයයි. තිබුණාට වඩා වලකට රට තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. මේ IMF ඩොක්‍රමට් එකේ පිටුවන්ක එකසිය විස්සේ ඩේට රිපෝටිං රික්වාමන්ස් කියලා මේ අපි කොහොමද ඉදිරියේදී IMFට රිපෝට් කරන්නේ මොන විදිහේ රික්වාමන්ස්ද තියෙන්නේ කියලා මේක අපි ඇකඟ වෙලා තියෙනවා. හැම මාසෙම ඒක අප්ඩේට් කරන්න ඕන. මේ විදිහට වීක්ලි, ඩේලි, බයිවීක්ලි, මන්ත්ලි, ක්වාටර්ලි, ඇනුවලි මේ තියෙන ලැයිස්තුව එහෙම පිටින්ම තියෙන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් විතරයි. මේ ඔක්කොම මෙතනින් පස්සේ ෆීඩ් කරනවා. අපේ තියෙන ලික්විඩිටි කරන්සි බ්‍රේක් ඩවුන් එක ඩේලි රිපෝට් එකකින් ටෙම්ප්ලේට් එකකින් අපි අප්ඩේට් කරනවා. ස්ටේට් බෑන්ක්ස් වල තියෙන ඇරියස් එක මන්ත්ලි අපි අප්ඩේට් කරනවා. මේකේ තව එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා ඇසට් ක්වොලිටි රිවියු කියලා. ඒ කියන්නේ මේ asset quality review එක state owned banks වල regularly update කරන්න ඕන. දැන් මේක ඇත්තටම රටක මම හිතන්නේ IMF එකේ ඉතිහාසෙත් මෙච්චර යටට තල්ලු කරලා අත කරකවලා ධන ගස්සලා ගහපු ඇග්‍රිමන්ට් එකක් නැහැ. රාජ්‍ය ආයතන 52 ධන 4 මේක ආයතන ඇත්තටම 56ක් හඳුනගෙන තියෙනවා CB එක CPC එක ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක RDA එක මේ හතර හඳුනගෙන තියෙනවා අනිත් 52 හඳුනගෙන නැහැ බ්ලැන්කට් කවර් එකක් විදියට 52ක් විතර දාලා තියෙනවා මම මේක පාර්ලිමේන්තුවේ අභියෝග කෙරුවා අද හවස ඡන්දෙට ඉස්සලා ටේබල් කරන්න කියලා මේ 52 මොකද්ද කියලා මේ 52 ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා IMF එක දන්නවා ඇති. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ, රට දන්නේ නැහැ. ඕපන් එන්ඩින් ක්වෙස්චන්ස් තියලා අත උස්සනවද නැද්ද කියලා අපෙන් අහනවා. අපි කියනවා අපි එහෙම අත උස්සන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙනවා තව වෙන අලුත් වර්ගයේ ටැක්ස් ගණනාව. property tax, gift and inheritance tax. මේ දෙකම එන්න නියමිතයි මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බරේට ඉස්සෙල්ලා. මේ මූල්‍ය අරමුදලේ එකඟතා ලියවිල්ලට ඒ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලැබුණයි කියලා කිසිදු නීත්‍යානුකූල භාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව එහි තිබෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව වෙන වෙනම ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා අදාළ අනපනත් ගෙනීමට. ඒ නිසා මේක බලාත්මක නෑ. ඒ වගේම මේ ගෝඨාභය නන්දසේන රාජපක්ෂ බලයට පත්වෙච්ච වෙලාවේ මොහු බලයට ගෙනීමේ විපාකය තමයි මේ 2020 2030 කියන මේ දුර්භාග්‍ය සම්පන්න දශකය නිසා රටට අහිමි වෙලා තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 246ක් රජේ ණය ප්‍රමාණය බිලියන 46යි. ඒ වගේ පස් ගුණයක් රටට නැති කරලා තියෙනවා. 2019 ඒ රට රකින්න විරුවා කියන ව්‍යාජයේ බලයට නොගෙනවා නම් 2030 වෙනකොට මේ රටේ ඒක පුජ්‍යල ආදායම අඩුම තරමින් ඩොලර් 5434යි. 103 වර්ධනය ගත්තා නම්. ඒ කියන්නේ එක පුජ්‍යලයකට උපනූපන් සෑම පුජ්‍යලයකටම මේ රටේ අහිමි කරපු ධනය ඩොල එක්දස් අනුවයි. රුපියල් තුන්ලක්ෂ පනස් නමදාහක් සෑම පුරවැසියකුටම මෙන්න මේ රට රකින විරුවාය මේ කාලකන්නි පාලනය නිසා අපිට අහිමි කරලා තියෙනවා. මේක සාහසික ආර්ථික අපරාධයක් මේ මූල අරමුදලේ ණය පොලියනම් ඉතා අධිකයි. සියයට අටයි සියට අටයි ගැන අපි මේ ණය නොගෙවා හිටියොත් අවුරුදු අටකින් එකන් දෙදස් තිහෙදී ඒ ණය ඩබල් වෙනවා. ඉතාම අධික පොලියට දීලා තියෙන්නේ. අර හිඟන්නන්ට උනුබත් නෑ වගේ අපටත් දැන් අවස්ථා අහිමි කරලා තියෙනවා රජය පිළිබඳ විශ්වාසනීයත්වයක් දැනට නැති නිසා ඒ වගේ මේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාරණා නැති නිසා අපි මේ ඡන්දයෙන් වැළකී සිටින්නට පාර්ලිමේන්තුවේ තීරණය කළ බව කියනවා. අපේ මුහුදේ ගිනිගත් එක්ස්ට්‍රස්පල් නැව අපේ රටේ දූෂිත රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේම නිර්වත හෙළිකරන සාධකයක් බවට පත්ව අවසන්. මෙනැවෙන් වන්දී ලබා ගැනීම වෙනුවට අල්ලස් ලබාගෙන ඇති බවට නැගෙන චෝදනා ගැන වහා විමර්ශනයක් ඉල්ලා සමගී ජනපලවේගේ මන්ත්‍රීවරුන් අද අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. විස්සයි විසියක වසරේ මැයි මස දහනමවෙනිදා ලංකාවේ මුහුදු තීරයේ ගිනිගත් නැව අපේ රටේ දූෂිත රාජ්‍යතන්ත්‍රයේම නිරුවත විදහපාමින් තිබෙන බව කිව යුතුයි. මේ නැව අපේ මුහුදේ ගිනි ගැනීම නිසා කැස්බෑවුන් ඇතුළු සමුද්‍රජීවින් විශාල සංඛ්‍යාවක් මියගොස් වෙරලට ගොඩ ගැසුවා. ඔබට මතක ඇති. දැවීගිය රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා අද වන විටත් කොරල් පර ඇතුළු සමුද්‍රිය පරිසරයට සිදුව ඇති හානිය ඔය ඩොලර්වලින් මුදල්වලින් තක්සේරු කරන්ට බැරි තරම් බව තමයි විශේෂඥ මතය. නමුත් ඉතින් කෙසේ හෝ මේ හානියේ වන්දිය තක්සේරු කරලා ඉවරයින නේද ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හයයි දසම හතරක් ලෙස මේ වන්දිය ඉල්ලලා නඩු පවරන්ට ඕනේ මේ අවුරුද්දේ මේ මැයි මාසේ දහනමවෙනිදට කලින් හොඳේ නමුත් මේ නඩුව යම් කණ්ඩායමක් හිතා මතාම පමාකරමින් මගහරමින් සිටනවාද කියන ප්‍රශ්නය පැන නැගුණේ ඇමති විජදාසගේ ප්‍රකාශයත් සමඟ. ඔහු සඳහන් කළේ තමාටද තවත් පාර්ශ්වයකින් ලැබුණු තොරතුරු. ඒ තොරතුරුවලින් කියවෙන්නේ එංගලන්තේ බැංකු ගිනුමකට ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පණහක් විතර වැටිලා තියෙනවා කියලයි. මේ මුදල බැරවෙලා තියෙන්නේ එක්කෝ නඩු දමන්නේ නැතිව ඉන්ට හෝ නඩුව පමා කරලා මගහරින්ට බව තමයි මේ කතාවිදි එලියට ආවේ. නමුත් මේ ඉළඟ සටන වනේ දැන් ලංකාවේද නඩුදාන්නේ සිංගප්පූරුවේද නඩුදාන්න කියන එක නේද. අපිට නමිතින් කියන්ට ඇත්තේ ඔයි කොයි දීපංකරේ හරිකමක් නෑ නඩුදාලා ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හයයි දසම හතර අයකරගන්ටකො කියලයි. හොඳේ දැන් නයසිංගමනය යන රටකට දෙයි හාමුදුරුණේ වන්දයක් ලැබෙනවනයි. ඒ ණය මුදල වගේ දෙගුණයක් වන්දියක් නම් හම්බෙන්නේ ඒක සඳහා සටන් කරන්නටම ඕනේ නේද? දැන් අදත් ඔය සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණ සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහුමාන් අල්ලස් කොමිසම් වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ මේ පිටුපස සිටින වංචනිකින් හෙළි කරගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්. අධිකරණ අමාත්‍යවරයා නම්ගම් සහිතව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා අල්ලසක් බැංකු ගිණුමකට එක්තරා පුද්ගලයෙකුට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. අල්ලස් කොමිසමෙත් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ අල්ලස ලබා දුන්නේ දුන්නේ කවුද ලබා ගත්තේ කවුද ඒකේ නිවැරදිතාවය පිළිබඳ විවර්ශනයක් කරන්න. අපිට පටිතද කරගන්න කියන ආණ්ඩුවේ මේ නායකයෝ ඩොලර් මිලියන දෙසිය පනා කොරා කාලා තියෙනවා. මේ විදියට තමයි එදා චීන පෝරණෑවට සිද්ධ වුණේ ඩොලර් මිලියන 6.9ක්. මේ ජනතාවට ලැබිය යුතු වන්දිය හොරා කෑවේ කවුද? ඔවුන්ව නීති හමුවට ගේන්න කියලා අපි අල්ලස් කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටියා. දැන් මේ යන විදිහට මේකත් මේ නිකම්ම නිකං සෙලවෙන මනසක් පුතා. එහෙම නැත්තම් එහෙම නැවක් මේ අපේ මූදේ ගිලුනේත් නැහැ. එහෙම වන්දි නඩුවක් ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙම වන්දි ඉල්ලන්ට හානියක් වෙලා නැහැ. මේක නිකම්ම නිකං හෙලවෙන මනස පුතා කියලා කිව්වත් ඉතින් අනාගතයේ අපිට ඒකත් බාරගන්ට සිද්ධ වෙනවා. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය අද පස්වරුවේ විරෝධතා පාගමනක් සංවිධාන කර තිබුණා. විරෝධතාකරුවන්ගේ පාගමන වැළැක්වීම සඳහා පොලිසිය ස්ථාන කිහිපයක රැකවල් යොදා තිබුණා. කැලුම් මුදන්නායක දිල්ෂාන් හර්ෂණ වහා නිදහස් කරනු මහපුල ශිෂ්‍යාධාර ආපනශාලා ඇතුළු අධ්‍යාපන සුභසාධන ගැටලු විසඳනු ලෙස තේමා කරගනිමින් අන්තරේ විරෝධතා පාගමනක් අද සංවිධාන කර තිබුණා. එය ආරම්භ වුණේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපිටේ. විරෝධතාකරුවන්ගේ පාගමන වැලැක්වීම සඳහා පොලිසිය මහධික කිහිපයක්ද යොදවා තිබුණා. මේ වාහනවල යන්නේ සමාජ ජනතාවට ආයේ බාධාගෙන වයි අයින් වෙන්න. පැරණ ලකුණ කල්පනාට වාම විසල යන ලෙස පොලිස් නිලධාරියෙකුට මා මේක ලබා දී ඇති බලපත් බලය ප්‍රකාරව මේ අඩක් කරනු ලැබේ. අයිලතන් DIG කෙනෙක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කොලයක් කියවලා කියනවා පාගමනක් යන්න අවසර ලැබු පස් දෙනයිලු එකතු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ DIG මහත්තයාට ඔය කොලේ රෝල් කරලා තියාගෙන ඕන එකක් කරගන්න කියලා. මොකද මේ රටේ නීතිය ජනතාවකට එක විදියකුත් පාලකයන්ට එක විදියකුත් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කිසිම චෝදනාවක් නැතුව දිලිචාන්ලා ඉරේ ඉන්නේ. ඒ වගේම කිසිම චෝදනාවක් නැතුව කැලුම් මුදන්නායකලා ඉරේ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා වහාම කැලුම් මුදන්නායකලව දිලිචාන් හර්ෂන්ලව නිදහස් කරන්න ඕන. රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පතලකින් හමු වූ ඩොල මිලියන 100ක් වටිනා බව කියූ ආරුණූල් මැණික් පොකුරේ වත්මන් වටිනාකම ඩොලර් දසදහස් 200ක් බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ පරිසරය පිළිබඳ ආංශික කාරක සභාවේදී නේද රටේම ණය ටික ගෙවන්න පුළුවන් මේක විකුණ ගත්තාම කියලා මේ දැන් අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඈ අර නෑ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නකෝ සර් ඒක 510ක වර්ගීකృత මැණික් පොකුරක් තමයි ඒක ඇත්තම මැණික් මැණික් නෙවෙයි කෞතුක සහ යම් ද්‍රව්‍ය විවරණය කෙනෙකුට කලෙක්ටර් එකට වටන්න තියෙනවා. නමුත් එහි හිමිකරු බලාපොරොත්තු නැරට ඔලගේ සහායක ඉගුම් වෙන හම්බේ කියලා. දැන් ඒක සංස්ථාවේ වැලියුේෂන් එකක් නැතුවද මේ කතා කරේ දැන් අපි අපි දන්න විදිහට එක්ස්පෝට් කරනවා නම් මැණිකක් වැලියුේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් වැලියුේෂන් එකක් ගන්න ඕන ගන්නවනේ මැණික් පොකුර පරීක්ෂා කරලා ද එහාට යව්වේ රිපෝට් එක. අද වටිනාකම දැන් ඔබතුමාලාගේ විදිහට කීයක් විතර වටිනවද? 12200 ක තමයි අපි ගාලා ඇවිල්ලේ. දැන් කිව්වේ කීයයි කියලා ටීවී වල එහෙම. ඩොලර් 200යි කියලා. මන්තෝනේ මේක බොරු මැජික් එකක් මේක අපේ ලංකාවේ නම කත කරන වැඩක්. ප්ලීස් මේකට වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මියුසියම් වැලියු. හැබැයි මේ වගේ මේ 200 බිලියන් ඩොලර්ස් ඒ වගේ කතන්දරක් කියන්න එපා. ඒක කියලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙනවා අපිට. ගෝවින් මාත්‍රු ලංකාවේදී ගෝවින් මාත්‍රු ගිහිල්ලා ඔක්කොම නිදල් කැපුවා. ගුරුවරු ගිහිල්ලා ගරාජ් කැපුවා. දැන් වර්තමාන තත්ත්වය අපි කියන කතාව නෙමෙයි. ඒකට ගිනස් වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒකට ලෝකේ ලොකුම කොරන ට්‍රස්ට් එක. ගිනස් වාර්තාව කියන්නේ ලෝකේ ලොකුම ගුරුවරු පිළිබඳ නෑ. ඩොලර් මිලියන 100යි කියපේක දැන් ඩොලර් 10000යි. හරිත ආර්ථිකයක් ස්ථාපිත කිරීමට නව නීති සම්පාදනයක් අවශ්‍ය බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ අනුව ඉදිරි වසර තුළ මීට අදාළ නව නීති හඳුන්වා දෙන බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ඒ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති පරිසර සම්මාන උළෙලට එක්වෙමිනුයි. ජනාධිපති පරිසර සම්මාන උළෙල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සංවිධානය කරනු ලැබූ ජනාධිපති පරිසර සම්මාන දෙදහස් විසියක දෙදහස් විසි දෙක උළලේදී කර්මාන්ත ව්‍යාපාර හා ව්‍යාපෘති යන ආයතන ජනමාධ්‍ය හා සමාජ යන ප්‍රධාන අංශය යටතේ අනුදිනකු වෙත රන් රිදී ලෝකඩ කුසලාන හා සම්මානය පිරිනැමුණා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ශ්‍රී ලංකාව හරිත ආර්ථිකයක් බවට පත්වන විට අපිට ඒ සඳහා නව නීති අවශ්‍ය වෙනවා. අපගේ පරිසර පනත අසුවදශ්කයේ සම්මත වන එකක්. ඉන් පසුව තවත් බොහෝ සංශෝධන ඊට සිදු කර තිබෙනවා. මේ නිසා නව පරිසර පනතක් වගේම නව නීති රැසක් ඉදිරි වසර කිහිපය තුළදී හඳුනාදීමට අවශ්‍ය වනවා. මීට අමතර තවත් පනත් කිහිපයක් හඳුනාදීමටත් සූදානම්. මීට අමතරව දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා වන ගෝලීය ව්‍යාපාරයේ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා දේශගුණික විපර්යාස විශ්වවිද්‍යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට අපි යෝජනා කර තිබෙනවා. අපිට කාල්ගුණික විපර්යාස සඳහා සියලු මුදල් යොදවන්න බැහැ. අප අධ්‍යාපනයට මුදල් යෙදවිය යුතුයි. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැනි සියල්ල පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් අපිට නැහැ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකකතා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදයේදී මෙන්ම ඊට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදී තරඟකාරී ආර්ථිකයක අවශ්‍යතාවය එනම් ඩිජිටල් ආර්ථිකයක සහ හරිත ආර්ථිකයක අවශ්‍යතාවය මම ඔබට පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ප්‍රතිවගත කිරීම ආරම්භ වන විට ශ්‍රී ලංකාව හරිත ආර්ථිකයක් බවට පත්කර ගැනීමට අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ ළමා ඒකකය දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති බව වාර්තා වනවා. ඒ ළමා රෝග ඒකකයේ ඉන්කියුබේටර් යන්ත්‍ර 11න් හතක්ම අක්‍රිය වීම නිසායි. මේ නිසා රෝගී දරුවන් මෙන්ම වෛද්‍යවරුන්ද පත්ව ඇත්තේ දැඩි අපහසුතාවයකටයි. ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහල පළාත් තුනක රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා දෙන රෝහලක්. නමුත් එහි ළමා ඒකකය මේ වනවිට දැඩි අරපුදයකට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ ඉන්කියුබේට යන්ත්‍ර එකොළහයින් හතක්ම අක්‍රියවීම හේතුවෙන්. මීට අමතරව තවත් වෛද්‍ය උපකරණ රැසක්ම අක්‍රිය වී ඇති හේයින් වෛද්‍යවරුන් මෙන්ම රෝගී දරුවන්ට දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වන බවයි වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කළේ. නොමේරු ලදරු එකකේ ගත්තොත් දරු ප්‍රසූති සිදුවන සාමාන්‍ය මාසයකට 300 400 අතර දරු ප්‍රසූති සංඛ්‍යාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට එතෙන්දී අපි ගොඩක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති වීම නිසා. විශේෂයෙන්ම මේ නොමේරු දරුවෙක් ඉපදුනාම අපි ඒ බබාව ඉන්කියුබේටර් කියන උපකරණයක් ඇතුලේ තියන්න ඕනේ. ඒ බබාට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම ඒ වගේ ආයට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට. නමුත් එතකොට අපේ නොමේරු ලදරුවෙකේ තිබිච්ච ඒ ඉන්කියුබේටර්ස් 11කින් දැන්ට 4යි වැඩ කරන්නේ. 7ක්ම ක්‍රියාවිරහිත කියලා අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඊටාම ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා රෝහලේ පවතින අපහසුතා පිළිබඳව ඇඹිලිපිටිය හිටපු නාගරික මරණ පරීක්ෂක ආරෙස් ගුණසේනද මෙලෙස දහස් පළ කළා. රෝහලේ ලදරු ඒකකය බොහොම අනගාටුදායක තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. මොකද ඒක තිබිච්ච වෛද්‍ය උපකරණ ඉතාමත්ම පැරණි සමහර ඒවා අක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වෛද්‍යවරුත් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බාහිර රෝගියන්සේ ඉඳලා වාට්ටු වලට යන්න තියෙන කොරිඩෝව බිම සම්පූර්ණම කැඩිලා ඒකම වහලා කැඩිලා තෙමෙනවා. ට්‍රොලියත් අල්ලු කරන ගියන් වලවල් වල වැටුනම සමහර විට කොන්දේ අමාරු තියෙන සමහර රෝගීන් ගෙනියන්න ගියාම සුසුම්නාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. කොඳු වැටපෙළට හානි වෙන්න පුළුවන්. හෙද පුහුණුවට අදාළ ගැසට් පත්‍ර නිසි ලෙස නිකුත් නොකිරීම නිසා දස දහසකට ආසන්න අපේක්ෂකින් ගැටලු රැසකට මේ වන විට මුහුණ දී සිටිනවා. මේ අතරින් 2019 2020 හෙද පුහුණු අපේක්ෂකයින් සිය ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වනතුරු බලා සිටින්නේ වසර 3කට අධික කාලයක සිටයි. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂ නායකවරයාගේ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අදාළ ගැටලු විසඳීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කළා. වර්තමානයේ රටේ අභියෝග අතර සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ මුහුණ දී සිටින ගැටලු ප්‍රධානයි. රෝගී සත්කාරක සේවාවලට මේ රේජ්‍යුවම බලපාමින් තිබෙනවා. ඖෂධ හිඟය, උපකරණ හිඟය, සේවක හිඟය සෞඛ්‍ය සේවය ලෙඩ කරමින් තිබෙනවා. වෛද්‍යවරුන් හෙදහෙදියන් බුරුතු පිටින් රටෙන් පිට වෙලා යනවා. මේ අතරතුර දසදහසකට ආසන්න හෙද සේවාවට පැමිණීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අපේක්ෂකින් මුහුණදේ සිටින ඉතා සානුකම්පිත ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව අපට තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඒ නිසි ලෙස හෙද පුහුණු පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැනීමේ ගැසට් පත්‍ර නිකුත් නොකිරීම නිසයි. දෙදහස් දහනවේ දෙදහස් විස්ස උසස්වල ප්‍රතිඵල මත සිසු හෙද පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට වසර තුනක් ප්‍රමාදයි. බාලගිරි දෝෂයකට ලකුණු මේ ගැසට් පත්‍රය දැන් අතුරුදන් ලයිස්තුවේ. මේ ගැටලුවට මුහුණ දී සිටින අපේක්ෂකීන්ගේ දුක සියත ප්‍රවෘත්ති අපිට කිව්වා. මට දැන් වයස 26ක් වෙනවා 28න් පස්සේ අපිට සිසු හෙද පුහුණුව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නත් බෑ රජයේ කිසිම ආයතනයක අපි අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වුණොත් සිසු හෙද පුහුණු ගැසට් පත්‍රය සඳහා ආයුධම් කරන්න බැරි නිසා අපි කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ නොවි සිසු හෙද පුහුණුව සඳහාම බලාගෙන සිටින්නේ හෙද සේවාවට සම්බන්ධ වීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන නිසා කියන්න පුළුවන් හැම බලධාරියෙක්ම දැනුවත් කළා අදාළ අංශවලින් දැනුවත් කළා ඒත් අපිට මේ පිළිබඳව කිසිදු පිළිතුරක් හරියට ලබා දෙන්නේ නැහැ අදාළ නිලධාරීන්. ඒක පිළිබඳව අපි කනගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. අපේ ළමයි ඉන්නවා අවුරුදු 22, 21, අවුරුදු 27 වගේ සීමාව වෙනකන් ළමයි ඉන්නවා. මේ වෙනතෙක් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම කිසිම විදිහකින් සඳහන් වෙන්නේ අපි පුළුවන් හැමතැනටම කියලා තියෙන්නේ. නමුත් කිසිම බලධාරියෙක් ඒ වගේම කිසිම ආයතනයකින් අපිට කිසිම පිළිතුරක් නෑ මේ ගැන. රටේ සෑහෙන හෙද පුරපාඩු තිබිලත් බඳවා ගැනීම් කරන්නවත් අඩුතරමින් ගැසට්ට ගන්නෙකුත් කරන්නවත් රජයට උමනාවක් නෑ. හෙදියන්ගේ විශ්‍රාම දීර්ඝ නොකර දහනමේ විස්ස ගැසට්පත්වය නිකුත් කර තරුණ හෙද සිසුන් පුහුණුව සඳහා බඳවා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. හෙද විදුවා සඳහා අයදුම් කිරීමට ඇදී දැඩි කැමැති නිසාම 2020 වර්ෂයේ සිට අවුරුදු 4කට ආසන්න කාලයක් උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව, කෘෂි විද්‍යාව, ගණිතාංශ වලින් සමත් සිසුන් 5000ට අධික ප්‍රමාණයක් 2019 2020 හෙද කැසට් පට්ටේ නියුත් කරන සෙක් සිටිනවා. වටිනා තරුණ කාලය වැය කරමින් 2019 2020 හෙද කැසට් පත්‍රය වෙනුවෙන්ම මඟ බලාගෙන සිටින්නේ මහත් අසීරුතා මැද්දේ වීම කනගාටුවට කරුණා. ජනාධිපතිවරයා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විපක්ෂනායකවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය රජයේ හෙද නිලධහරින්ගේ සංගමය ඇතුළු වගකියයුතු පුද්ගලයින්ට සහ ආයතනවලට මොවුන් දිගින් දිගටම ලිපියවා තමන් මුහුණදී සිටින මේ ගැටලු පිළිබඳ දැනුවත් කර තිබෙනවා. ඒත් බිහිරියාලින්ට වීනාවායනවස්සේ ජනාධිපතිවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සිට කිසිවෙක් මේ ගැටලුව පිළිබඳව තවමත් සානුකම්පිතව ඔවුන් දෙස බලා නැහැ. මීට අමතරව දෙදහස් දහට දෙදහස් දහ නවේ සඳහා බඳවාගත් හෙද පුහුණු කණ්ඩායමද අසාධාරණයකට ලක්ව සිටිනවා. ඔවුන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව අද විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළ අතර ඊට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල ප්‍රකාශ කළේ. සිසුහෙද ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීම තවදුරටත් කල් දැමීම තුළින් මෙම සිසුන්ට වෙනත් කිසිදු පාඨමාලාවකට හෝ අයදුම් කිරීමට ඉදිරියේදී වයස බලපෑමක් සිදු වෙනවා. මේ නිසා මං කැමති සෞඛ්‍ය අමතිතුමාගෙනුත් ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගෙනුත් අහන්න මෙම සිසු හෙද ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවද ඒ කරන්නේ කවදද බුදුමා විපත් කරපු කරුණ සත්‍යයක් දෙදස් දහටේ දහනමේ උසස් පෙළ සමත් දරුවෝ තමයි මේක ඉදිරිපත් වනේ තුන්දස් සත්සීයක් ඉන්නවා ඇතන කොවිඩ් සංගතයත් ඒ වගේම චක්‍රලයකනයක් අනුව බඳවා ගැනීම් අතර කිරීමේ මැඩ පිළිබුලත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්නය තිවුණේ මේ ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය ජනාධිපතිතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු වෙලාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලැබලා දීලා තියෙනවා වහාම ඒ ළමයි ටික බඳවා ගැනීමටත් විසෙට් ස්කෝය කනුව බඳවා ගැනීමටත් ඒකට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමටත් අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා. එතන මානුෂික ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට කසාදයක් කරගන්නත් බැරි තත්ත්වයක් කියන කතාවත් ඒ දෙමව්පියන් කතා කරා. ඉදිරි දින කීපය තුළ දැන් අද මෙතනින් පස්සෙත් මම කාර්යාලයට යන්නෙත් මේ ප්‍රශ්නය ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නය විසඳගන්න වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර. එම පුවතත් සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුභරාත්‍රයක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.